Muli ay magandang araw ng Sabado sa ating lahat. Happy Sabat sa inyong lahat. Ating batiin ang ating mga katabi ng uh, maligayang araw ng Sabado nang may mga ngiti sa ating mga labi. Happy Sabat! Okay, pakita niyo inyong mga magagandang ngiti. Happy Sabat!